yenye complication ya kibingwa mbali. Magonjwa yote maana yake yatakuwa na uwezo wa kuangaliwa hapa, mpaka swala ambalo litakuwa linahitaji uangalizi wa ziada sana ndio utatoka hapa kwenda maeneo mengine. Hongereni sana. Lakini nimefika hapa nimekuta kinachofanya kazi ni jengo la huduma ya wagonjwa wa nje, wao wanaita OPD kule huduma ya mama na mtoto bado haijaanza kufanya kazi na maeneo mengine. Nikitoka hapa nazungumza na waziri wa afya, nimesema mmelipa zaidi ya shilingi milioni arobaini kwa ajili ya ya vifaa tiba, lakini pia ninajua kuna mgao wa vifaa ambavyo vimetengwa kwa ajili ya kuja kwenye hivi vituo na hospitali za wilaya. Nitachofanya, nitazungumza na waziri, lakini nimemwelekeza hapa kamisa wa mkoa amwite mtu wa MSD na kesho tupate majibu tukiwa Shinyanga mjini ya hatua ambazo wanakwenda kuzichukua za haraka kuhakikisha vifaa tiba vinafika hapa haraka sana. Nadhani ndani ya mwezi huu na mwezi ujao hivyo vifaa ni lazima vifike hapa ili vianze kutoa tiba na huduma kwa wananchi. Haitakuwa busara, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan anashusha fedha nyingi huku zinakuja kutengeneza miundombinu mizuri ya kisasa, alafu vifaa tiba vinakuwa tena ni hadithi. Watu wanaotakiwa tu kuvileta, sio kuvilipia. Pesa imelipwa, kila kitu kipo, kuvileta tu nayo inakuwa tena mzozo mwingine na hadithi nyingine. Hilo hatupo tayari. Tuliahidi kuwahudumia wananchi kupitia ilani yetu ya ishirini ishirini ishirini ishirini na tano na huduma ni lazima ifike mwisho kwa kuhakikisha inaleta matokeo.